Merhabalar, Stüdyo Mutfağı hoş geldiniz. Şimdi sizlere rustik kavun çekirdeği sütle tarifi vereceğim. İzmir'de çok sevilen bu şerbet tarifine hadi geçelim.